kuwa mtu mwingine shwari. Huyu ni nani? Nataka kujua huyu ni nani. Huyu ni nani bro? Huyu ni mfanyakazi. Huyu ni nani pia? Hapana, mimi nataka kujua ni nani. Mimi nataka kujua ni nani. Sasa kujua hakuna cha kujua. Sasa unarusha vitu. Ona. Hapana, ni nani huyu? Ni nani huyu? Huyu ni nani huyu? Wili huyu ni nani? Huyu ni nani wili? Sikia beti. Sikia beti. Sikia beti. Sikia beti. Huyu ni nani wili? Hakuna kuna cha beti. Hakuna cha bet. Nini? Ule ni nani? Nijibu. Yule ni nani? Wingi. Shukrani sana na hopa watu mmewaona last time venye kulienda, nimeona mko eti oh, napiganisha watu na waacha hivyo. Mi siwezi, lazima niwatafute tena warudiane juu mi siwezi furahia nikiona watu wamekosana alafu nitoroke hivyo. Lakini unajua watu wakiachana, ujuu utawapata aje? Saa nimebarikiwa huyo ndio akanitafuta, sijua anataka kuomba msamaha mwanadada, kumpata ilikuwa ngumu sana, imebidi tumutafute kumutafuta, lakini tumempata. Taka unaona amepoda, lakini najua mwishoni atafurahia. So hey, eh, manze, shukrani sana, muendelee hivyo hivyo, subscribe, like, share na comment, zote zitatujenga manze. So natani mpe huyu time aombe msamaha Haya, sawa, unasemaje? Leo ah. umesema ah. upatane, ndio maana nikaamua kupigia simu tumepigwa sana sasa, ndio maana lakini pole sana, umetupata basi. Yeah. Eh. Sasa nia yangu na madhumuni mimi kwa ni kuomba msamaha na nikaona siwezi mfuata mimi mwenyewe, umeona hapo ulikuwepo. Sasa afadhali nikuite, hiyo time alikuita na mimi nikaona wacha nidhibitishe onyesha mimi mwenyewe naomba namuomba msamaha, umeona. Nikaona kwanza nikuite ndio niweke hewani katika TV au katika kwenye runinga, au sio? Lakini unajua saa zingine kamera inachoma manzi, unajua anaweza kuwa ako na roho ya kukupea msamaha, lakini akiona kamera ana change mind. Hata tumusikie, tusalimie kwanza, tusikie anasemaje mambo kwaje. Umekasirika sana hata Tumeshukuru sana kwanza kwa muda kukubali kuacha kazi na kuja haushiki simu. Unajua sasa yeye alinikosea. Eh, eh. Na tena kitu ya pili huku niambia unaleta na Nuru niambia unaniita tufanye tuongee. Huko niambia unaleta uibia hapa. Najua ninge ningekwambia namleta hapa ule mwimbe kubali tupatane. Juu ameniambia anakupigia sana ushiki simu. Sababu alinikosea shwali mtu akufaa ingekuwa wewe mtu amekufanya hivyo, si ndio? Ungereact aje ama ungesikia aje hata uso yake, hata namba yake, hata jina yake sitaki kusikia shwari. Inauma ndio, lakini unajua kuna kukosa, kuna kukosa, ah, ah, kukosea, kukosa, kuna kukosa, kukosa kuna unajua cha nikwambia, kuna mtu unaweza unaweza anaweza omba msamaha usione, ah, lakini wilini hii ni kunizoea sasa, anaonanga huyu nda nitamkosea, kesho nimwombe msamaha, turudi ni turudi sawa. Kosa uko ndameharibu miaka yangu mbili, ina relationship nikijua wili yako sawa Secondly, nimefanya harusi ndio hiyo amekuja akafanya na kani at break. Kitu kwanza tunataka ndaka divorce hapa mara moja sasa, ndio tuanze kuongea. Sitaki aticha nini au ataka divorce. Tumusikize basi tusikie aje, labda amerekebisha ama amekuja. Wili haezi rekebisha ama amekuja kukuambia sikutaki, nimeamua huyu. Acha tusikie akisema, sikia aje kaa ni kuna time ni yako sawa, Nimeacha kazi huko please Babe. Hakuna cha babe, ah. ongea. Mimi mwenyewe nimeamua kuchange. Na siku zote huwa tunasema kuteleza sio kuanguka na mwenda pole huwa alikwai. Eh, kwenda haraka haraka. Na kosa si kurudia kosa, kosa ni lile kutenda kosa ukikusudia kabisa, ili ni kosa ukitenda na kuomba, kumbuka vile tulivyokula kiapo katika ndoa yetu. Eh, yes, mimi nakumbuka, lakini wewe unakumbuka ili unakumbuka kabisa. Hakuna unasikia mke wangu, naomba yani, nakuomba na nakusihi kabisa, nipo chini ya nyayo zako, naomba unisamehe. Hapana Wili, uliamua uone Faith ni mzuri, si ndio? Ume, umenichukua ukanipeleka nyumbani kumbe unakula raha huku, watoto wako wawili wanahangaika kila saa. Wili, nitumie, sina pesa ndio hii nywele angalia vinakaa, lakini unaangarisha wanawake Nairobi. Endelea mpaka sasa, utachoka uili, utakuja Sawa, ndio maana sikia, sikia, naomba nisikilize, ijapo mtu sikilize maneno ya mwisho, ama ni wangu rafiki yako na ndio maanake nikaamua kabisa mimi mwenyewe nikutafute na nije nikwambie kabisa niko na yani, niko na ile nasikia kabisa, niko na ile yani guilt katika moyo wangu. Unaona, siwezi taka kupoteza mke wangu na mama watoto wangu wawili ambaye ni Justin na Kamaa, kuzi nawapenda zaidi, na isitoshe hata vile anateta kuhusu nywele yani na hapa mbele yako bro, yani nitakuwa namtengeneza nywele ya kila bei ambayo anahitaji. Hakuna ona, unaona hivyo ndio atasema, si ndio? Tukishatoka hapa tutajua venye amebadilika. Ono masade alikuwa amekaa anaombaga msamaha, si mara ya kwanza, muulize, si mara ya kwanza kuomba msamaha, anaombaga na msamaha. Sasa siku hizi amezoea, mm, nakuja niombe niombe Tamara msamaha anisamee, na turudi sawa. Mi kitu nimekuambia, acha nikuache, unaona, kitu nataka tu nitalaka nikishapata nikuachani, uendelee kung'ang'ana na wasichana. Ukishang'ang'ana, ukishatosheka, ukae ndokuja utandafuta, sawa. Lakini kitu ah, ah. nataka ni utumange pesa nyumbani za mtoto sawa. Ah, please kuomba nipo chini ya kuku yako. Kumbuka kabisa, hata Biblia imesema kabisa, kumbuka hapo mwanzo kulikuwa na Adam na Hawa, unaona na pia Mwenyezi Mungu akiumba alikuumba kwa ubavu wangu, unaona na najua lakini ukaamua kutafuta ubavu mwingine, si ndio? Ilikuwa ya kwanza bahati mbaya nini? Ilikuwa bahati mbaya. Ukifanya makosa bahati mbaya, ukifanya makosa bahati mbaya. Sikia, sikia, sikia nikwambie mke wangu, mimi mwenyewe pia sasa hivi hapa hata vile nikitazama wananchi. Sasa hivi najisuta mimi mwenyewe, umeona? Sasa hivi kama sasa hivi nilikuwa nimetengeneza kabisa, kuna kukaribisha yaani yaani kuchezea maisha moyo wangu na Tafuta Tamara, haya tafuta penzi, sawa? Sikia nikwambie, sikia nikwambie. Sitaki. Ona, unajua niko na wateja wananiongoja basi. Hapana, ah, ah, sitaki. Acha ah, sikia, sikia nikwambie. Hapa. Si mimi nimekuita. Sikia. Naomba msikilize basi. Naomba nielewe basi. Sikia nikwambie. naomba unisamehe mbele ya ndugu yangu hapa, hakuna haja uje kuniangusha mimi. Tazama wazazi wangu, nitawaambia nini? Tazama wazazi wangu, wapelekee fei, usilikuna na fei. Na wazazi wako pia nitawaambia. Ah, wazazi wangu acha nao, mimi najua Simu mimi mwenyewe wacha kushika. Sikia, siwezi kataa kushika simu ya mama siwezi kabisa, unaona hiyo, siwezi unaona. Please, mimi wewe tulimalizana bado tulimalizana. Ya kwanza bro, talaka ndio tujaandikiana na tulikula kiapo, si unaona? Sasa sasa hivi naona sasa hivi hata kama mgumu mimi nitokee hivi na nikuwe na mwanamke mwingine, Tena nani Si pia yeye ataumia, lakini ndio mimi na nitajua kabisa siku zote watu kusana na wanarudiana, unaona? Na katika kurudiana ndio kukua ina ile nguvu kabisa. Tamara, please na kuona. Zenye zenye kuna nguvu ndio wanakuja na haribu. Wala fasadi, sijui shetani anamwingianga hata ndio nini. Ile siku karibu tena bro. Si hata afadhali. Hakuna siku taarifu kwa sababu tunakaribiana. Hakuna siku taarifu. Umenifumania mara ngapi? Mara moja tu, si unaona? Ulinifumania mara moja. Lakini huku nje tunasikianga. William Mwambie hapo angesikiaje Shwari? Angesikiaje? Anasikia vibaya lakini unajua makosa nafasi, yani ukuta akikubali makosa yake aombe msamaha. Lakini huu ni mara ngapi? Muulize ni mara ngapi akiniomba msamaha? Message ni kipara kwa simu, hapana, ni mtu fulani wa kazi, sijui ni mara ngapi. Shwari, tutaendeleaje na ndio Watoto wetu wanakuwa shwari. Hii ndio example tunataka kutoa kwa watoto. Sasa hii basi kwa ya mwisho, hii hii basi iwe ya mwisho. Allah nimeamua kabisa kuomba msamaha, wewe ndio malkia wangu wa nafsi yangu na kuomba. Na akirudia tena, tuongee tu, akirudia tena utakuwa mshahidi wangu akiniletea talaka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mkono yangu. Hapo aseme sasa kama ameagree, condition yangu ni hivyo. Kwa hivyo umenisamehe? Nimekwambia with a condition Ukirudia nataka unaniletea talaka. Sawa sawa, hiyo haina shida, lakini bora unisamee, hakuna siku nitakuja kurudia makosa. Sawa bro, nimeongea mbele yenu kabisa, unaona kila mtu Na umeleta hivi, si ndio? Usaidie kumwongelesha, unamwambia si hivi kwenye ndoa anakaanga, hata kama ako na nini, ametuma bibi yake nyumbani atulie mpaka bibi arudi, si anaanza kuleta wanawake kwa nyumba, anafanya nini? Hapana, hivyo sisi wanandoa na kanga Sasa mbona mbona huwezi huwezi bibi Bro, sikia, mimi sio kupenda kwangu ilikuwa ni shetani tu, lakini si nimeamua kukiri kabisa, nimeamua kabisa kukataa kabisa, nikasema hakuna vile nitakubali kuja kucheza tena, na nimeamini kitu kidogo ndio uharibu boma sasa yeye ameona hiyo ni kitu kidogo, si ndio? Umeona hiyo kwangu ni kitu kubwa. Ndio, sikatai, sikatai, lakini unajua kwa ile makosa ambayo nilikufanyia, ndio maana nimeamua kabisa kuomba msamaha, kuomba msamaha na nimeamua kabisa kusimama kama kidume yani. Eh. Sawa sawa, unajua huyu ndio kuongea, mi kazi yangu ni kuwakutanisha hivi. Sasa mi yeye ndio msema, nafai tungoje aongee, tuseme tuone ameamua aje juu siwezi mkosi, yeye ndio anajua uchungu yake, Kisa sasa siwezi mkosi. Mimi nimembembeleza akubali kukutane na yeye, sasa hapo ni yeye nakungoja mwana sasa mimi mimi nimemwambia condition yangu, kama atakubali that condition, na akirudia sitamwambia hata nikimfumania tunafanya tunafanya wili mpaka ni mwachie wanawake, akimaliza aking'ang'ana nao hakuna au wanawake watammaliza tu pesa, wakimmaliza wanamwacha hapo, hakuna kitu kingine. Atang'ang'ana kwanza kutafuta akopi Tamara, Tamara wangu, na hakuna siku ndaishika simu yako seriously. Mimi nimeshakubali na nimeshakubali kila kitu, sawa? Nimeshakubali kila kitu, sawa? Please, vile vyote amesema, mimi nimekubaliana naye, bora tu nipate msamaha wa arejee kwa nyumba, si ndio? Eh. Acha nimwambie kumsamehe, kumsamehe nitamsamehe but kurudi kwa nyumba I need, I need time. Hiyo nahitaji sasa time. unajua msamaha imeleta hiyo ya ah, ah, unajua yeye sijamsamehe, unaona, hata kutoka kitambo nilikuwa nishamsamehe, nimemwacha move ang'ang'ane na wasichana. sasa amechoka, nini? Arudi, but siwezi kudanganya, nirudi kwa hiyo nyumba, unaona ndakuja yeye sasa niko na watoto si ndio? Walitoka nyumbani wakakuja niishi nao. Nikuje niende kwa hiyo nyumba, hiyo kitanda watoto watu walishalalia, si ndio? Nani anaharibu? Mimi ndo naharibu watoto ama ni yeye? Kila kitu kimebadilika. Kwanza nimenunua 6x6. Ah, ah, sio kuomba msamaha bro yani tunaona sasa hivi hivi. Si yako na namba. Na akute sijabadilisha. Sasa kupigia tu. kusamea kweli, mpige hadi uone kweli imetoka kwa Roho, uone kweli imetoka kwa Roho. Lazima ufikirie, usalimie vizuri, lakini imetoka kwa Roho. hiyo nafurahia, sijafanya kazi hapo sana taka story, neno ya mwisho tukimalizia, namwambia mwambie tu, ukimwangalia yani mtu anakujua, ukidanganya anakujua, ukisema ukweli Umeona hadi vile nimecheka ni yaani yeye mwenyewe anajua nikicheka ni yaani sasa hivi nakuanga nimefurahi zaidi na zaidi. Alafu pia nimefurahia sana kurudisha chombo changu ndani ya nyumba na pia si tumefurahia kabisa wallahi. Nashukuru Mwenyezi Mungu alinibariki na bibi mstaarabu, bibi mwenye hekima, bibi mwenye nidhamu kwa nyumba. Kasoro moja mimi mwenyewe nilikuwa nimefanya makosa wakati alikuwa ameenda ocha shetani akaniingilia na yule binti akanidanganya, lakini kajipata nimerejea. Lakini sasa hivi nashukuru nimepata mke mwenye roho nyepesi wa kunisamehe na kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa ndugu yangu kabisa, na ni kweli nimeamini alikuwa amepokea uokovu kabisa. I love you my dear, I kiss you. Sawa pia mwambie maneno mbili, sijui ni, ni kumwomba ama ni kumwambia tu tukimaliza. Mimi nataka nimwambie serious, ile kitu ilinihurt but because nampenda ndio maana ni nende kwa baba watoto wangu, yeye ndio bwanangu. Kwa hiyo huku nje siwezi enda nipate bwana mwingine, unaona? Sasa ndio maana nikaamua kufanya nikisamea. Na mimi still nampenda kama watoto wangu na bwana. Sawa, tumeshukuru sana. Manze, unaona ni vizuri mimi nikifanya kitu narudia manze na nikianzisha stori lazima nimalizie. Saa hakuna haja wakosane, mi nitoroke niwaache hapo wakikosana. Lazima baadaye waende watulize, baadaye asila ikiisha, unakuja unawaongelesha tena, wanapenzi bado mapenzi. Mtu hawezi kuchiti mara moja unakata mapenzi, hapana, unajaribu jaribu, lakini ya mwisho sitaipigiwa simu tena na wao ati oh, tumekosana tena. Bana, mi tumeshukuru sana kutuomba tuende tuwatafute tuwakutanishe tena. Mi endelea kuview message hizo oh, comment munatupeanga ndio zinatusapoti manzi, endelee comment hiyo ni, ni big support. So nataka ambia mafanizi wetu moja mbili tumemaliza mambo fans. Mimi nataka kwa show in this life, usiangalia kitu and then unasema ah, achi iende. Unaona, mimi nilikuwa nimepata very big opportunity na ndio nimerudisha kwa bwanangu. Sasa hiyo anga nilikuwa nayo imeisha, na nyinyi nataka kuambia hata nyinyi wanaume mkoko nje, msi ati msione ati bibi yenu ameenda ameenda ushagoma mwapeleka wapi, and then useme ah, bibi ako mbali, haezi rudi, acha nifanye nini niingize mwanamke kwa nyumba ama nitongoze mwanamke mwingine akuwa ananifulia ama akuwa ananipikia ama nikuwe namnenea, hapana, ni makosa. Ongoje bibi yako mpaka siku atarudi, ama mpigie simu ama tafuta fare, panda gari, enda nyumbani, uende ukaonana na bibi yako. Hiyo kitu na nyinyi wanaume anakuchekesha huyo. Naona amefurahia na venye ametupigia simu akisema, oh tafadhali ni, ni siwezi kosa kukusaidia manze, labda ujiangushe mwenyewe. Mi platform na kupatia, unaomba msamaha, unajitetea kama mwanaume. Hizo akikubali ni saa, kikata ni saa saa Ambia wanaume wenzako <laughs> moja mbili. Wa, hey guys, mimi nakwambia nini? Wa, umeona huyu mtu nilikuwa nimpoteze, lakini kama kuna wanaume kama mimi huko nje manzee eh? kuna kitu yenyewe inaitwa nini? Kuomba msamaha. Na ukimwomba msamaha pia akikusamea, unatakiwa unamrejesha kwa, nyu, kwa nyumba. Tunashukuru God manzee kwa hii radio station eh? hii TV station imetufanya, yani imefanya kila kona eh? watu wanagombana, lakini jamaa wetu hapa hivi eh? yani akaamua kabisa kufungua station yake hii kurejesha eh? waliokosana. Sasa ndugu yangu, mimi nakwambia nini eh? yaani usije kutupa focus. Kama unajua kuna mpenzi wako hapo nje na ulifanya yani kumcheat eh, na unampenda zaidi na familia eh, usiogope eh, halas bro mazee, na nakwambia atakuhelp kwa TV eh, na kabisa utarudiana na mke wako na familia itakuwa fiti eh, na ndio maana yake nakwambia usitupe mbao. Mwenzio nimejinyakia na nimejirudishia mke wako wako, lakini kaa macho, kaa macho, kaa macho. Eh. Usirudie hiyo kitu manzi. Si tumeshukuru sana, tunawapenda, mnajua tuko hapa kwa ajili yenu. Saa hii niko sawa, leo ntapata usingizi juu kitu yenye nilisababisha saa hii nimemaliza, iko sawa. I love you so much, tupatane next time, stay tuned.